Դի Wochentage. Շաբաթվա օրերը։ Hören und wiederholen Sie. Լսեք եւ կրկնեք։ Die Arbeitstage. Աշխատանքային օրեր։ Der դե Montag. Երկուշաբթի։ Am Montag arbeite ich. Երկուշաբթի ես աշխատում եմ։ Der դե Dienstag. Երեքշաբթին Am Dienstag lerne ich Deutsch։ Երեքշաբթի ես սովորում եմ գերմաներեն։ Der Mittwoch։ Չորեքշաբթի։ Am Mittwoch tanze ich Tango։ Չորեքշաբթի ես պարում եմ տանգո։ Der Donnerstag։ Հինգշաբթի։ Am Donnerstag spiele ich Gitarre։ Հինգշաբթի ես նվագում եմ գիտար։ Ձե Freitag. Uspart. Am Freitag besuche ich Freunde. Uspart ես այցելում եմ ընկերներիս։ Das Wochenende. Հանգստյան օրեր։ Am Wochenende fahre ich nach Berlin. Հանգստյան օրերին ես մեկնում եմ Բերլին։ Der Samstag, der Sonnabend, Շաբաթ, der դե Sonntag Kiraki.